Nako mesuetatik eta ikusitakoetatik miren, zerekin geratzen bai. zara eta zerk keskatzen zaitu? Ba, beitu, niri mm, asko importa zeitan gauze bat gero posteko egoera nolako izango den ez da, da, da kreizia bukatzen danean, zer gertatuko dan. Eta nik uste dut, e, ba, bueno, pixkat, e, asko hitz egiten ari da egun hauetan, e, Naomi Kleinen e, buruz, e, hori e, xokaren doktrina, ez da, argitzen duena. Eta, mm, bueno, ba, nik uste dut, e, krisia bukatzen danean, e, ba, berplanteatu inko dela ba, zenolako gizarte modua eukine izango dugun. Eta zentzurrotan, horretan ikuste dut, ba, krisiek ematen digula aukera, ba, ba berriz hasteko eta ber, gauzak beste modu batera egiteko. Eta krisiak erakutsi digu, ba, ze garrantzitsu diren zerbitzu publikoak, ze garrantzitsu diren e, ba, zaintza kontuak, eta horrelakoak, eta pixka bat, eta, eta gure ekodependentzia noraino, noraino artekoa den, Eta ia krisiak ematen digun aukera edo erabiltzen dugun ba, aitzaki bezala gauzak beste modu batera planteatzeko eta inzuzen ere ba, zaintza eta ekodependentzia horren inguruan e, ba, egiten diren politikak e, bideatu alizateko. Aste honetan bertan, itxasoa tutxa hieltzaleak esan deusku, krisiaren kontrolean momentuz Pedro Sánchezzen e, gobernuak zur jokatu dauela, EH Bildutik maialen iriartek atzo esaten euskun, zentralizazioak euskal gizarteari kalte egin deutzola. Krisiaren gestiñoari jaokonean, miren, e, zein da zeuen ere Hombre, nik uste dut, eh, oso gorra dala esatea, eh, zentralizazio kaldietu egin duela, eh, eta nola, nik uste holako gauzak esan egin daitezke, boto egiten dira, eta horra irean gelitzen dira, baina hori izaten danean, esan barko izateke, zertan, nik ez dut ikusten, zertan. Eta gainera, mm, alar, alarma egoera, deklaratu behar zala bazirudin hori beharra zegoela eta adostasun maila guztizko izan dela, ez da, alarma egoera bat deklaratu behar zan, ba, e, emergentzia sanitario bat agoelako eta, eta hori geldiarazteko alarma egoera deklaratu beharra dagoela. Eta alarma egoerak dauka, daukana berakin, lotuta da, ba, estatuko gobernuak hainbat, e, bueno, e, hainbat botere, e, ba, bere koordinatzeko krisiari aurre egiteko modua. Eta hori da egiten ari dana, eta et kalteak, ba, nun dauden, autogobernurako kalteak nun dauden edo zertan datzaten jakitea, ba, uzet, esaten danean bintzat, e, ba, adieraztea konkretuki zertan datzaten derrigorrezko izan borko nintzateke. Beharrezko jardueretarako, beharrezko ekintzetarako edo zerbitzuetarako beharrezkoak diran produktuak sortzen da dabesan lantegiak, faktoriak sarratzeko momentua heldu da? Bitu, niko, hortan, e, nik uste etorri erabaki politikoa dela zin da zer dan babestu behar duguna. Eta nik uste babestu behar duguna dela lehenengo osasuna, e, eh, bizian oski osasuna, e, lan baldintza egokiak, eta, eta baita ere, ba, krisitik irtetzen dugunean, eta krisian sartuta gauten bitartean baita ere, E, iardura ekonomiko gutxeneko bat diarrezkoa da, bestela hori hori ere osasun kontu bat alako, jende askorentzat, osasun eta bizi kontu bat alako. Orduan, horik dira helburuak helburu politikoak, eta hori nola bateratu daiteken, da ba, autoridade sanitarioi entzundar zaie zintu diren neurriak hartu beharrekoak. Hori bai, lanean, e, eh, jarduera ekonomikoa e, ba, martxan dagoenean, eh, kontrolak eta lan inspekzioa ikuskaditza izan behar du zorrotza, e, benetan segurtasun neurriak betetzen ari direla ikusteko. Krisi ekonomikoari erantzuteko, zure alderdiak elkarrekin Podemosek, araban bizkaian eta gipuzkoan, bere alako erreforma fiskal bat egitea proposatzen dau atzo bertan eh, mm. e, aireratu zen duen proposamena. E, zeintzuk zerga aldatuko zeunkiez eta segaitik? Bai, bueno, hori eten labur laburrerako da, em, bere alako eperako izateki izango moment, ba, eh, baina nik uste dut ortano kargi daukagula ere buruan e, aurrekontuetan hori oreka hori sartzen dela, ez da, e, sarrera diru sarrera eta gaztuen artekoa guain momentu honetan, gastua da importantena. Eta gastua egin alizateko, da, da, betetzeko mm, dauden e, beharrak, sortu, e, krisiak sortu dituen eh, beharrak, e, ba, gaztatu egin behar da dirua. Eta horretarako horrekontuak, ba, segurasko, berreko egin beharko dira, eta gauzak beste modu batera antolatu beharko dira. Eta gero, segituan, ba, diru sarrerak aurrekontuetan nahikoak izateko, zerbitzu publikoak behar bezilakoak eukitzeko, ba, zergak ikutu imarko dira. E, besteak beste, ba, ba, gaineko zerga, badakigu, e, Europa mailan eta eta estadu mailan ere, Euskadik, e, ba, erbitik, ba, daukala e, zerga hori. Orduan, ba, ba, hori ikutu beharreko kontu bata. Dino foru aldundietan, udaletxeetan, eusko jaurlaritzan, aurre kontuak aldatu behar dirala, eh, ziur asko, osasun sistemea eta justizia soziala indartzeko, Kontua da, aurre kontuak eh, onartuta dagozala, leku askotan, erakunde askotan, beraz, orain dagozan, zeintzuk partidak endu edo txikituko zeunkiez, aurre kontu horrek aldatzeko? Beitu, ba, azteko krisi garaian, e, badaude partida batzuk e, ba, ezakutatu ez direnak. Orrun, et, eta ezakutatu ez Ezekutatuko e, e, ez direnak. E, ba, horiek adibidez, berbideratu egin behar dira, eta, eta ziurtatu egin behar da, ba, honetan gastatuko da, lau da, krisiari aurre egiteko beharri zuzenduko zaiola. Eta gero, e, bari, banan-banan hartu beharko liateke horre kontuak, eta aztertu, aztertu zenolako oinarritan e, hartu diren erabakiak, eta aldatu behar baldin baldira, ba, aldatu beharko dira gaztu gastu preferentziak. Mm -hmm. e, datorren asteko eguenean, aprilaren bian, diputazio iraunkorrean, krisiaren gestinoaz azalpenak emongo dauz, eh, Barria atzo arrazalez esagutu gendun, dataren barri atzo arrazalez emone uskuen, agerrali hortatik zer itxaroten dozue? Bueno, ba, lehenengo, lehenengo, eh, agerraldia egitea importantia da. Nik uste dut, kresia hau pixka bat erabiltzen ari dala ere, aitzaki bezala, ba, alderdi politikoen e, agotza eskutatzeko modu batean. E, Diputazioaren korra ez da biltzen, e, batzar nagusitako ba, batzorde, batzorde, gozera bale batzorde ez da biltzen, e, hau da, barkatu baina nire oi hartzen entzuten dut eta <laughs> ez dakit posible dan hori kentzea. Ale induko gara, ale induko gara hori, hori kentzen. <laughs> E, e, esaten zendun, krisi hau alderri politikoen ahotza estaltzeko erabiltzen da bizala batzuk? Eh, bai, gaine, bai, hori da, nik usteet hori gaine gauza objetibo bat, ala, e, bitu, e, gaine kuriosua da, hartzu dortan, bueno, kongresu plenoa izan zanean, EAJak eskatu zuen astero astero Espainiako gobernuak eh, informatzea zen olako norriak hartzen ari diren eta horri buruz. Eta Euskadin dizta hori gertatzen ari. Eh, ez gara biltzen nahi, ez daukago informaziorik, eta ez dago gainera posibilitaterik erakundetan eh, alderdi politiko desberdinak enbiltzeko eta gure ikuspegia ba, da, azaltzeko eta gobernuarekin elkarrizketan e, ibiltzeko. Eta ba, bai, bai, nik uste dut horrela gertatzen gaiala, bai. Mm Gorrotxategi Andrea, amaitzeko azkenengo galderea, e, emakundek atzo publiko egiten eban konfinamendu sasoi honetan, indarkeria matxistearen ondorioz jarritako salaketen kopurua e, nabarmen jaitsida, erdira jaitsidala esaten eban atzo emakundek, joera horretaz, ze irakurketa egiten dozu? Bueno, nik hau e, bueno, kontaktu duen gaude eh, mugimentu feministekin eta beraiek aztertuko digute eta zango digute obeto zendolako esplikazioen ematen dioten honi. E, nik uste dut, e, bortizkeri matxista jartzen duten emakumezkoek eh, emakumezkoen egoera segurazko ezala hobetuko, beri ez automatikoki konfinamendu eh, honengatik eh, baizik eta kontrakoa, ezta. Orduan zergatik eh, hori ba, ba nik dan horren esplikazioa eta presnago er, entzuteko ba, mugimendu feministak egin duen irakurketa horri segurasko izango dalako e, ba, benetan e, mm, ba, asmatzen duena, ez da egia, egia, egia zindan horretan. Uhum. Ba, sortzirak eta berro eta bost minutu elkarrekin Podemoseko ordezkaria miren, miren gorrotxategi. Eskerrik asko bizkaia irratian zuzen zuzenean izatearen eta ondo izan eta zaindu. du. <laughs> Eskerrik asko zuei, eh? Venga, ba. Agur. Agur.